हेलो गाइस कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे चलिए बात करते हैं आज की मैच मैच के बारे में कि कौन सा टीम आपके लिए बेस्ट होगा जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं पेटीएम ड्रीम इलेवन में चलिए बात करते हैं आज के मैच के बारे में आज का मैच जो है V V C T versus Q U N के बीच में है चलिए इसमें अपना टीम सेलेक्ट करते हैं माई टीम मैंने यहाँ पर पहले से टीम अपना सेलेक्ट कर चुके हैं फिर भी मैं एक बार आपको अपना टीम दिखाता हूँ यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पी हैन कॉब पी हैन कॉब को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है क्योंकि इससे पहले मैच में इन्होंने अच्छी पारी खेली थी और यहाँ पर देख सकते हो कि पॉइंट टेबल के हिसाब से देख सकते हो कि ये सबसे ये सबसे आगे हैं पॉइंट टेबल के हिसाब से देख सकते हो ये सबसे आगे हैं क्योंकि इन्हें इन्हें लोगों ने सेलेक्ट किया है जो इन्होंने देखिए यहाँ पर, सेलेक्टर देख सकते हो नाइन्टी टू परसेंट लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया है और इन्होंने इससे पहले मैच में तीन सौ पैंतीस पॉइंट दिया था उसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं पेरिसन सेकेंड नंबर पे आते हैं प्लेयर का नाम पेरिसन इन्हें सिक्सटी सिक्स परसेंट लोगों ने सेलेक्ट किया और इससे पहले मैच में इन्होंने एक सौ बहत्तर पॉइंट दिया था जिसके कारण इन्हें सेलेक्टर मतलब इन्हें सेलेक्ट करने वाले मतलब लोगों की संख्या छाछठ परसेंट मतलब सिक्सटी सिक्स परसेंट है उसके बाद बात करते हैं हम लोग बैट्समैन के बारे में कौन सा बैट्समैन आपके लिए बेस्ट होगा तो यहाँ पर देख सकते हो यू खवाजा यू खवाजा देख सकते हो 89 परसेंट लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया है और पॉइंट टेबल में देख सकते हो कि 226 पॉइंट दिया था इससे पहले मैच में इससे पहले मैच में 226 उसके बाद सेकेंड नंबर पर आते हैं एम इमरान शाह इमरान शाह देख सकते हो वहाँ पर थ्री परसेंट लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया है और इन्होंने इससे पहले मैच में अच्छी पारी खेली थी जिसके कारण इन्होंने अठारह पॉइंट दिया उसके बाद बात कर सकते हो यहाँ पर आप हैरिस के बारे में एम हैरिस एम हैरिस भी अच्छे प्लेयर हैं और इन्हें सेलेक्ट करने के देख सकते हो कि सिक्सटी एक परसेंट लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया था और पॉइंट टेबल में देख सकते हो कि एक सौ चौंसठ पॉइंट इन्होंने दिया था आप यहाँ पर आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कि आप हैरिस को हटाकर यहाँ पर शॉट्स को ले सकते हो एम शॉट्स क्योंकि इन्हें बस सेलेक्ट सेलेक्ट करने वाले प्लेयरों की इन्होंने सेलेक्ट बहुत कम लोगों ने किया है पर ये अच्छे बैट्समैन है और इन्होंने इससे पहले मैच में अच्छी पारी खेली थी और एक रन एक पॉइंट यहाँ पर दिया था उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आप चाहो तो किसी और को भी चूज़ कर सकते हो या देख सकते हो कि यहाँ पर इन्हें सबसे बेसिक सेलेक्ट किया गया है सेवेंटी एट परसेंट लूफ्स चैन को लेकिन इन्होंने इससे पहले मैच में चौवालीस पॉइंट ही दिया था आप देख सकते हो यहाँ पर ठीक है और चलिए मैं यहाँ पर यहाँ पर शॉर्ट्स को हटाकर मैंने इन्हें चूज़ किया है अब इसके बाद देख सकते हो ऑलराउंडर ऑलराउंडर में देख सकते हो कि डब्ल्यू शॉर्ट लैंड शॉर्ट यहाँ पर देख सकते हो सिक्सटी फोर परसेंट लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया है बात करते हैं हम लोग साउथ साउथ लैंड के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ इससे पहले मैच में इन्होंने सिक्स पॉइंट ही दिया था उसके बाद बात करते हैं हम लोग एम निसर के एम निसर के बारे में एम निसर अच्छे प्लेयर हैं और ये जितनी अच्छी बैट, बैटिंग करते हैं उतनी ही अच्छी ये बॉलिंग भी करते हैं और इन्हें लोगों ने सिक्सटी फाइव परसेंट लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया है और इससे पहले मैच में इन्होंने देख सकते हो सिक्सटी परसेंट दिया था आप यहाँ पर आपको इसके पास आपके पास बहुत ऑप्शन है इन्हें ना चूज़ कर यहाँ पर जी मैक्सवेल जी मैक्सवेल जो है जी मैक्सवेल जिम मैक्सवेल है लेकिन ये इससे पहले मैच में ना खेलने के कारण इन लोगों ने इन्हें बहुत कम सेलेक्ट किया है देख सकते हो आप यहाँ पर और उसके बाद मैं अभी यहाँ पर नीसर को ही सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इन्हें लोगों ने सबसे बेसी सिलेक्ट किया था मैं भी उन्हें ही सिलेक्ट करता हूँ और लास्ट टाइम में मैं इनमें कुछ चेंजिंग करूँगा जो प्लेयर नहीं खेलते हैं मैं उन्हें ड्रॉप करके किसी और को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर देख सकते हो कि बॉलर की बात हो रही है तो बॉलर में देख सकते हो कि जेब पेट्रिसन यहाँ पर नाइन्टी परसेंट लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया है और दो सौ दो पॉइंट दो सौ दो पॉइंट इन्होंने दिया है उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि blond S blond S blond S blond बहुत अच्छे प्लेयर है और अच्छे प्लेयर होने के साथ साथ ही ये बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं जिस कारण इन्हें सेवेंटी सेवन परसेंट लोगों ने सेलेक्ट किया है और इससे पहले मैच में इन्होंने अच्छी पॉइंट दी थी जिसे देख सकते हो कि यहाँ पर वन एटी थ्री पॉइंट इन्होंने दिया था उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एम सिक्किट इन्होंने सेवेंटी थ्री सेलेक्ट सेलेक्टर के हिसाब से देख सकते हो आप यहाँ पर कि सेवेंटी थ्री परसेंट लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया है और इससे पहले मैच में इन्होंने सेवेंटी टू परसेंट मतलब सेवेंटी टू पॉइंट दिया था आप इन्हें ना चूज़ करके आपके पास कोई और ऑप्शन है एम पेडी को यहाँ पर आप ले सकते हो क्योंकि इससे पहले मैच में इन्होंने एक सौ एक पॉइंट दिया था आप देख सकते हो एक सौ एक पॉइंट दिया था पर यहाँ पर सिलेक्टर यहाँ पर बहुत कम लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया है क्योंकि इन्होंने इन्हें ड्रॉप करके लोगों ने यहाँ पर सिक्किम को लिया है आप देख सकते हो मेरी टीम ये रहा मेरी टीम उसके बाद चलिए बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैप्टन पर मैंने क्लिक किया ठीक है कैप्टन पर मैंने क्लिक किया तो सबसे ज़्यादा हैंड स्कॉप को लोगों ने सेलेक्ट किया है थर्टी नाइन परसेंट और वॉइस कैप्टन की बात करते हैं तो वॉइस कैप्टन में देख सकते हो कि यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स परसेंट ख्वाजा को यू ख्वाजा को लोगों ने सेलेक्ट किया है इसलिए मैंने इन्हें सेलेक्ट किया है लास्ट टाइम मैंने इन का अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन मैं चेंजिंग करूँगा और जो प्लेयर नहीं खेला उसे ड्रॉप करूँगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें एक बार फिर से आप मेरी टीम को देख सकते हो धन्यवाद